Lawan kita seterusnya Arvin Lepas lawan Makmal Mak dia Cerita pasal area zero sikit Kita kena lawan Arvin Sebab nak buktikan yang kita mampu pergi ke area zero Aku macam biasa Start dengan bawang Lawan Greedon dia Break break critical hit Cantik Selesai satu Aku tak tukar bawang Lawan Skull Villain Sebab aku nak tidurkan dia pakai spore Aku lupa lah ada ni grass type Satu fire blast Bawang pun menjadi bawang goreng Yang ni salah aku confirm Angin masuk lepas tu Brave Bird satu kali Settle Arvon punya Gargan Knuckle Set up Stealth Rock Aku ambil peluang ni dengan Steel Wing dua kali Batu Minecraft ni pun mati Angin masih lagi menjadi barisan harapan tim aku Aku terah ke water nak throw off Cloister dia Dua Brave Bird, Cloister meninggal Toad Scroll dia masuk Aku nak Flame Thrower pakai putih Tapi damage dari Stealth Rock dengan Power Whip memang pedih Satu Flame Thrower dan aku terpaksa korbankan putih Time tu boleh pula hujan Damage Flamethrower geli-geli je Giliran ais batu beraksi. Tank Earth Power dengan jayanya. Satu pusingan Beyblade Ais, Toad Skrull pun mati. Ace Pokemon Arvin, siapa lagi kalau bukan Mabon Steve Teradak? Fight ini paling style. Anjing gigit, aku recover. Anjing gigit, aku air defense. Secara perlahan, damage Mabon Steve tak di effect dekat ais batu. Bila dah ready, aku Beyblade Ais tiga kali dan aku berjaya kalahkan Arvin. Dua Pokemon aku terkorban. Satu sebab salah aku, satu lagi sebab aku terpaksa. Arvin dan Penny settle Satu lagi rakan kita menanti